Как тебе мое тело? М -м, сексуальное, да? Я похудел на полтора килограмма. М -м, как тебе? Опять, небось, ноги побрила. За просмотр. Я похудела на полтора килограмма.